Йоу. Идэх стил, эсвэл эрхлэн, эсвэл першги юу ч гэсэн би байна. Першги гэн. Энэ удаа автотюн хийсэн байна. Сисигээ дараарай. 2020 за ялаа. Гадаа гарвал маска зөө гадаа өглөө зургатгүй тамшиг арай болог хүний налдар авчиж магадгүй сайн тасаг карма өөрийгөө хамгаал маска зүү ер дандаа гараа ариутдаг барай Надаа гар бол маска зүү гадаа өгдө зургатгүй тамшиг арай болог хүний налдар авчиж магадгүй санитасаа кармал өөрийгөө хамгаал маска зүүр дандаа гар ариутг бараад өдөр болго чигтэй цэвэрлэгээ хий хоолоо сайн идэж дарахлахаа сайжруулъя ахар салхид гарч уушгаа цэвэрлэе гараа сайн угааж бактериасаа лий Тэмээ энэ бол карантин хит бич байсан ядаж миний хувь хит бэлшгүй гих мэд ёо Орикагийн босоо давхын алуу хаштаг савто итексти хүмүүстэй ярин мэдрэл цаана коронавирусийг арилахыг таан Minecraft ороо сервер рүү дээр лаан айцээс мөнгө авч найзуудаа даан Энэ гачи юм хамаг төлөвлөгөө нураалаа дасал хөдөлгөөн хийж өөрийгөө нь тураалаа энэ дууг хийж бай зөвхөн гурлаа гурвч биш зөвхөн хоёулаа гэтэл гой байна гадаа гарвал маска зүүн гадаа өглөө зургатгүй тамшиг арай болоогүй энэ алдар авчиж магадгүй сайнатасаа карма өөрийгөө хамгаал маска зүүр дандаа гар ариутдаг байрал гадаа гарвал маска зүүн гадаа өглөө зургатгүй тамшиг арай болоогүй энэ алдар авчиж магадгүй сайнатасаа карма өөрийгөө хамгаал маска зүүр дандаа гар ариутдаг байрал би эрэбэ биш гэдэг дэлбэр яг л хэрибэ бүгднээс хитэн бэ манай гэнг бүгд царай зүс яг л манайгүй бүгдээрээ тингээ мэд гэгээлэг иргээ тиймээс тэр нэг тэнэг нэрдэг юм дэрэгтэй бидний гизэд төгөхгүй гэтээ бид ч энэ гэр гэрт байх хэрэгтэй одоо клипэ дуусах шууд гэр рүү нэг 2 1 2 1 2 1 гадаа гарал маска зөө гадаа өглөө зургатгүй тамшиг арай болоогүй нэг налдар авчиж магадгүй санитаса карма өөрийгөө хамгаал маска зүүр дандаа гараа ариутдаг барайд гадаа гарал маска зөө гадаа өглөө зургатгүй тамшиг арай болоогүй нэг налдар авчиж магадгүй санитаса карма өөрийгөө хамгаал маска зүүр дандаа гараа ариутдаг барайд ёо идэг стил эсвэл эрхлэн эсвэл пиршги юу ч гэсэн бие пиршги гэнг You know the autotune his band Sisi'ye tarara 2000 hurt, Yo Yeah. <laughs> hey, hey. Cameraman